шлангтан качан суу чыгып баштаганда өрт өчүрүүчү башка тарапка кыймылга келүүдө өрт өчүргүчтүн кыймылы ракетанын кыймылына окшош ракета соплодон күйгөн продуктысы бөлүнүп чыкса бул жерде шлангтан чыккан суу өрт өчүргүчтү кыймылга келтирүүдө